kekarane wong akrami tutu pondo tutu rupo hamu ati pawih luput pisan kena pisan heyen gampang luwe gampang Koyo ora separo-separo. Ora durayan. Eh, ora iki tak aku ngetes kok. Ngetes, ngetes kok. Roma nem ci. Iya. Yen angen Hmm. Pripun, Pak? Pripun? Dek gibah jenengan. Iya, kat mawar. Oh, oh, kat mawar. Bung bung bung. Rewel mawon niku lho. Pripun? Pripun sing dikersakne pripun? Dikersakne napa kurang sekeca, napa kurang pripun? Mosok aku tok kene mendik mboten, Mas. Heeh. Lho lah iki sing mare larange domongi gulune kuwi kok. Mbok njajal ora enek gulune. Lha lha wagu ngono ngono ngono kok gulune. gulumu ya apa mas <laughs> makasih langkong tan kena ti numbang nyata Oh masa enggal-enggal kondur Mboten ya ngentos sing dangdutan piye Lha mengki sing dangdutan barang lho ya, Oh gantungi wedhus Oh nyambi bedaci Kabeh kan Mas Lho kabeh kan dicaci lek PPKM PKM PKM. efek lho kaya. Bajet ya, Mas? Ya. ngale iseng kaya apa? Kaya aku. tasih sinarengan campur sari Purwawilis Purwawilis mau paket lengkap lengkap paket hemat kok hemat maksudnya lah ya goyo go tuane wis dong gue wis bene wis tuwek kok ya lah ya mulo nek nek nek bengi-bengi dijak ngene iki mesake kademen masuk angin ngeroki nah kok aku kon ning motor kon ngeroki mbah mbah gong gue ayu-ayu gak ampune PPU ya Allah Nah, presker ki sing umum, ben rimason ya. <laughs> Yo enggak. Munyak pet plotro. Hmm. Iya, iya. Ya saya dijikok sing nom-nom ya, Mas. Heeh, nom-nom. Yo lah kae, lah kae tuwek dhewe ki malahan. Kuwi sak barakane wis. Kae yo katut. Kuwi sak barakane wis buk lho kuwi. Eh, tenane. Eh. Lah dijek enek. Aku yo gumul kuwi uwah wete ramalan kok yo. Wis uwireng. Biasane ngono ki awet urip, dosonya oke tapi kapan-kapan tak copot ku ya. Copot saka kan Wis tak iya kok grup kok ya. <laughs> Lah di grup ke apa kowe? Lah apa yo ya, roh aku sapa kok ya. ojo Mas ngono ki penglarise grup iki. Oh, ceran aku ki gue tumbal. Lancang. gue lebon. Ngono-ngono ki yo. Ya. Lah. Yo ya, jan, yo kono-kono ki nek wong ireng ning ora kaya kuwi kok. garwane ayu lho mas wingi iki beda karo bojomu apa bojomu lak buluk ta ya ya lah wingi tak wis takon perawatan wingi bojone pak sur ki uh cantik putih wis mbok anu dadi ki pinter apa keturunannya ya apa lho bojoku te bener anu gaweane bakar ki gendeng ben iki namo you Mas, nyusoni.